comme le, ce poème qui s'intitule Okhra, Je vous laisse le, le, soin de le lire. En fait, Hijratun Okhra, c'est le dernier poème que j'ai écrit en série avant d'immigrer. C'était après le euh, certificat de sélection du Québec, après que je, tout était approuvé. Euh. Euh, j'ai exprimé mes derniers sentiments pour ce lieu qui euh, sûrement me touche toujours. هجرة أخرى حقيبتي مفتوحة كمغارة حزينة ماذا سأحمل معي ساعة الرحيل؟ بعد قطع من ذاكرة الصيفية أعواد تنظيف سمعي فرشاة ومعجون الضحك نظارتي الواقية من التسلط شهادة جامعية مختومة بالدم ومصدقة بالتشرد زهرة ياسمين يابسة وضعها حبيبي في شعري يوما فداستها فزاعة حب ألعابا طفولية مقيدة حقيبتي ضيقة كعيشي لا تتسع لكل هذا الألم لن أقفلها ستبقى حتى لحظة الرحيل محطة احتمالات أخلع حزني أستحم لآخر مرة بغيمة متوسطية أقف أمام مرآة الماضي المكسوة بالضباب أتأمل من رؤبا تركها الجلاد فيا ولآخر مرة أجفف نفسي بشمس جبلية أرتدي لا مبالاة وأعلق الحلم تميما أغلق الحقيبة الفارغة وكسلحفاة تسكن عظمها وطنا أمسك بيدي وطني في يد حبيبي وفي يد طفلتي ونبحر إلى المجهول بقلوب مدرجة بالحرية